Paghahanap sa mga mangkukulam sa Europa Sa Europa, mga ilang siglo na ang nakararaan, ang takot sa pangkukulam ay humantong sa paghahanap at pagpatay sa mga mangkukulam. Nangyari ito sa Pransya, Alemanya, Hilagang Italia, Switzerland, at sa tinatawag na Low Countries, Belgium, Luxembourg at Netherlands. Libo-libo ang namatay sa Europa at sa mga kolonya ng Europa at milyon-milyong iba pa ang pinahirapan, inaresto, pinagtatanong, kinapuotan, hiniya o tinakot. Ang sabi ng aklat na Witch Hunts in the Western World. Paano nagsimula ang ganitong pagkatakot at bakit? May malaking kinalaman sa kwentong ito ang Inkisisyon. Binuo ito ng simbahang Romano-Katoliko noong ikalabintatlong siglo para kumbertihin ang mga apostata at hadlangan ang paghiwalay ng iba ang paliwanag ng aklat na Day Hexenwan, The Witch Mania. Ang Inquisition ang nagsilbing pulis ng simbahan. Noong Disyembre 5, 1484, inilabas ni Pope Innocent VIII ang isang utos na nagbabawal sa pangkukulam. Inatasan din niya ang dalawang inquisidor, sina Jacob Sprenger at Heinrich Kramer Kilala rin sa kanyang pangalang Latin na Henricus Institoris para ayusin ang problema. Sumulat sila ng isang aklat na pinamagatang Malius Maleticarum o The Hammer of Witches. Tinanggap ito ng mga Katoliko at Protestante bilang otoridad may kinalaman sa pangkukulam. Ang aklat na ito ay naglalaman ng likhang isip ng mga kwento tungkol sa mga mangkukulam batay sa mga sabi-sabi. Mababasa rito ang mga argumento ng batas at ng simbahan laban sa pangkukulam, pati na ang mga tagubilin kung paano makikilala at lilipulin ang mga mangkukulam. Sinasabing ang The Hammer of Witches ang pinakamabalasik at pinakamapaminsalang aklat sa daigdig ng panitikan. Hindi kailangan ng katibayan kapag napagbintangang mangkukulam ang isa. Sinasabi ng aklat na Hexen und Hexan processes, Witches and Witch Trials na ang layunin ng mga paglilitis ay para lang paaminin ang napagbintangan sa pamamagitan ng panghihikayat, panggigipit o pamimilit. Karaniwan na lang ang pagpapahirap. Dahil sa The Hammer of Witches at sa utos na inilabas ni Pope Innocent VIII, isinagawa ang malawakang paghahanap sa mga mangkukulam sa Europa. Nakatulong din ang bagong teknolohiya, ang paglilimbag, para ikalat ang kabaliwang ito hanggang sa ibayong dagat ng Atlantiko at Amerika. Sino ang mga napagbintangan? Mahigit 70% ng napagbintangan ay mga babae, lalo na ang mga balo, na kadalas ay walang tagapagtanggol. Kasama sa mga biktima ang mahihirap, matatanda at mga babaeng nagbibigay ng mga halamang gamot lalo na kapag hindi ito tumalab. Walang ligtas dito, mayaman o mahirap, lalaki o babae, hamak o prominente. Sinisisi ng mga tao ang mga mangkukulam sa lahat ng uri ng kasamaan. Di umano, sila ang nagdudulot ng pagyayelo at mga salot ng suso at higad para sirain ang mga binhi at bunga ng lupa. Ang sabi ng magasing aliman na damals. Kapag tinamaan ng graniso ang ani, kapag hindi nakapagbigay ng gatas ang baka, kapag baog ang isang lalaki o babae, mga mangkukulam ang sisisihin. Paano nakikilala ang mga mangkukulam? Ang ilang pinagsususpetsahan ay ginagapos at inilalagay sa banal na tubig na malamig. Kapag lumubog, sila ay inosente at saka iaahon. Kapag lumutang, Ituturing silang mangkukulam at agad papatayin o ibibigay sa mga tagapaglitis. Ang iba naman ay tinitimbang sa pag-aakalang ang mga mangkukulam ay magaan o walang timbang. Ang isa pang paraan ay ang paghahanap sa marka ng Diablo na isang nakikitang tanda na iniwan ng Diablo matapos makipagkasundo sa mangkukulam. Ang sabi ng Witch Hunts in the Western World para malaman kung may marka ang isa, inaahit ng mga opisyal ang lahat ng buhok sa ulo at katawan ng napagbintangan at sinusuri ang kaliit-liitang bahagi ng katawan nito sa harap ng publiko. Pagkatapos, tutusukin nila ng karayom ang anumang makita nila, gaya ng balat, kulugo, at pilat. Kung hindi iyon masakit o hindi dumugo, ituturing itong marka ni Satanas kapwa sinoportahan ng mga pamahalaang katoliko at protestante ang paghahanap sa mga mangkukulam. At sa ilang rehiyon, mas porsigido pa ang mga tagapamahalang protestante kaysa sa katoliko. Pero sa kalaunan, nakapag-isip-isip din sila. Halimbawa, noong 1631, si Friedrich Spey isang paring Heswita na naghatid ng maraming taong nahatulang mangkukulam sa tulos para sunugin ang buhay, ay sumulat na para sa kanya walang kasalanan ang mga ito. Nagbabala siya na kung magpapatuloy ang pagtugis na ito, mauubos ang tao sa lupain. Samantala, naintindihan ng mga manggagamot na ang mga bagay na gaya ng pangingisay ay maaring dahil sa sakit at hindi dahil sa pagsanib ng demonyo. Noong ikalabimpitong siglo, biglang bumaba ang bilang ng mga paglilitis at sa pagtatapos ng siglong iyon, lubusan na itong inihinto. Kung may nais kayong paksa na gusto niyong gawan namin ng video, e-type niyo lang sa comment section.